Интерактив хэрэглэгтэн бэлдэх видео хичээлийн дараагийн дугаар эхэлж байна. За энэхүү видеогоор би та бүхэнд слайд буюу гүйлгэж товч хэрхэн ашиглах тухай видеог танилцуулъя. За ингээд бүгдээрээ слайдныхаа хэмжээг болохоор 1920 за 1080 гээ. За custom гэдгийг сонгож байгаа төхөр 1920 1440 байна. Тэгэхээр бүгдээрээ 16 стыг сонгоод 1920 1080. За ингээ бүгдээр өргөн өргөн дэлгэцийн тохиргоо хийчлээ. За слайдер ашиглалт ямар зүйл хийвэл тохиромжтой вэ гэхээр ямар нэгэн процессыг илэрхийлсэн өсөж байгаа буурж байгаа буурж байгаа гэх мэт ямар нэгэн процесс үйл ажиллагааг илэрхийлсэн зүйлсийг хийхэд тохиромжтой байдаг. За тийм учраас би энэ дээр модны ургах процессыг харуулсан интерактив хэрэглэгтүүн нэг жишээ үзүүлье. За үүний төлбөрээр Google-с энэ моднуудын зургийг татаж яваад articulate дээр байрлууллаа. За ингээ бүгдээрээ энэ гурван модны зураг байгаа учраас бүгдээрээ нэгийг нь үлдээгээд бусдыг нь crop хийгээд тасчих. Тэгхийн тул зургаа сонгоод формат зэрэгээр Pro гэж байна. За ингээ бүгдээрээ энэ агч модны ургалтын процессыг харуулсан зүйлийг хийж сурцгаая. За тэгэхэд слайдн дээрээ байрлуулсныхаа дараа зургийнхаа хэмжээг өөртөө өөрчлөх. За нөгөө дизайныхаа шаардлагуудыг та бүхэн энэ дээр анхаарал бодно гэсэн. За тэгэхээр хэмжээ, харьцаа, тэгээ бүтэц зэлбэр өнгө нэг зэгсэл гэсэн зүйлсээ анзаарах хэрэгтэй. За би зургийнхаа хэмжээг жоохон томруулад слайдныхаа гол хэсэгт байрлуулъя. За insert гэсний text box-ыг ашиглаад би энд мод дургуулах процесс гээд ургах процесс гээд гарчиг өгье. За та бүхэн text бичиж байгаа бол хөвчлэн insert гэсэн дотроос text box гэдгийг ашиглан бичиг нь илүү их төвхөмжтэй байдаг дараа нь бид нэр триггер оруулахад объект нь өсө текст нь тустай байсан илүү зүгээр байдаг. За ямар ч байсан бүгдээрээ ингээд ашиглах зургаа бэлтжлээ. За энэ зургаа бүгдээрээ ашиглаад энэ зүйлийг зүйлээ. За би эхлээд энэ үндсэн лейрээс тусдаа шинэ лейр дид лейр үүсгэлээ. За Түүн дээрээ бүгдээрээ энэ зурга copy paste хийгээд за тэгээ үүнийхээ дараа crop хийж хамгийн ихний модыг за тэдлэрийнхээ нэрнүүдийг эвтэйхэн ойлгомжтой байдлаар хүн зүйтэй байдаг. За би 1 2 3 4 5 гээд 5 хүртэл угаарлаа. За авчир нь болохоор бидэнд 5 ширхэг мод байгаа учраас за ингээд би болохоор keyboard-ын дээрээс control C Ctrl V төвчний хослыг ашиглаад одныхоо зургийг copy paste хийгээд тэгээд crop хийгээд байгаа. За та бүхэн бас төвчний хослол ашиглавал компьютер дээр илүү их хурдан ажиллах боломжтой. За ингээд дөрөвдөх дээр дээр бүгдээрээ дөрөвдөх модны зургийг хөлтэй. За ингээд 5 дахь мод нь би бүгдээрээ paste хийгээд За 5 дахь модынхаа зургийг үлдээлээ. За үндсэн layer дээр байгаа энэ зураг за бид нарт за одоохондоо хэрэггүй учраас бүгдээрээ катлад авчи дэлийг тусдагч. За ингээ ерөнхийдөө 5 layer дээр 5 зураг байрлуулчлаа. За ингээ бүгдээрээ үндсэн layer дээрээ анти-led slide гэсэн нэртэй layer base layer-ийн доорх За энэ дээр бүгдээрээ home снээсээ controls гээд insert controls гээд slider буюу гүйлгч товч гэж би нэрлэе да. За энэ товчийг бүгдээрээ оруулаад хэмжээг нь жаахан томруулчих. За энэ ерөнхийдөө бол сайтныхаа голд хамгийн доор байрлуулсан зүйтэй. За үүнийхээ дараа слайдрийнхаа тохиргоог бүгдээр хийдэг. За тэгэхээр бидэд болохоор 5 ширхэг леер байгаа учраас учраас биднэрт болохоор слайдны 5 байрлал хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр слайдер чинь тгээс эхлээд а 4 хүртэл step гэдэг нь алхам байгаа. Нэг нэг алхмаар буюу ингээд 5 нэг алхмаар 5 удаа ингээд байрал дээр зогсно гэсэн үг. За слайдерын тохиргоон дээр start end initial гэдэг нь анхны утга, step гэдэг нь алхам байгаа гэсэн. За ингээ бүгдээрээ слайдер дээрээ trigger оруулъя. Шинэ layer action гэдэг нь show layer, layer нь нэгдүгээр layer. За нэгдүгээр layer хизээ гарч ирэх үхээр slide moves буюу энэ слайдыг шилжүүлэх үед за слайдер нэгээ сонгоод за condition гэдэг дээр equal to tick. За тэгдвэр байрлал дээр байхад аа did layer 1 гарч ирнэ гэсэн зүйлийг сонглоо. За ингээ окей. За мөн адилхан дахиад слайдер дээрээ триггер оруулъя. Show layer 2 дахь layer гарч ин хизээ гарч хөөхөөр слайдерыг шилжүүлэх үед слайдер нэгээ сонгоод condition гэдэг нэг байлчгүй гээд хоёрыгаа сонглоо. За гэх мэтлэн бид нэр яг адилхан триггерүүдийг 5 удаа хийх гэсэн үг. Хамгийн гол нь тэр слайдерын тэмцүү гэсэн нөхцөлийг бид нэр яг зөв оруулах хэрэгтэй. За дөрөв дэх дээр дээдэн хязгаар гарч өгөхээр слайдерыг 3 дахь байрал дээр буюу equal to гэж 3 гэсэн дээр гарч ирэх хэрэгтэй. За одоо бид нэг тэрэгэр оруулах үлдсэн. За ингээд нэг тэрэгэр оруулъя. Layer нь 5 дахь layer гарч ирнэ. Хязгаар гарч хөөр гэхээр slide moves. За slider 1 гэдгээ сонгоод equal to тэгээд 4 За ингээд бүгдээрээ тэрийг рүүдэд оруулсан учраас туршиж үзье. Preview товч. За шалгаж үзье. Слайдыг маузаараа зөөн чинь шилжүүлнэ. За ингээд За ямар ч байсан 5 layer маань нэг нэгээрээ гарч ирж байна. Slider тэгдгээр хамгийн жижиг нь. За 2 ингээд 5 зогсоол буудал эсвэл байрлалал нь ч болно тийм. За би сая болохоор үндсэн layer дээр хамгийн ихний жижиг гиг нь үндсэн дээд дээр харагдах байдлаар буюу copy paste хийгээд тавьсан. За ингээд яхав гэхээр ямар ч исэн процесс харагдаж байна. За гэхдээ 2 дахь слайд, 3 дахь слайд, 4 за ингээд за бүгдээрээ лейерүүд дээр болохоор процессын яг өмнөх юмнуудыг харуулахгүй л арай жоохон болохгүй байна. За хоёрдугаар layer дээр болохоор жижиг том хоёр хамгийн жижиг дараагийнх нь хоёр. За энэ хоёрыг хоёулыг нь хуулж агаад 3 дугаар layer дээр бас paste хийчээ. За 3 дугаар 4 дугаар layer дээр болохоор бас эхний 3-тайгаа хамт харагдахгүй л жоохон процесс мөн онцгой харагдаад байгаа учраас дөрвийг ингэ байлуулчлаа. За 5 дахь layer дээр ингээд эхний дөрвийг нь дөрвийг нь хуулаад copy дод paste-гээ байрлуулчих. За ингээд шалгаад үзэх юм бол энэ нь илүү их ойлгомжтой харагдах. За тэгэхээр эхний байрал дээр нь, хоёр дахь дээр нь, за гурав дахь дээр гурвлаа харагдах хэвээр дөрөв. За энэ тохиолдолд ерөнхийдөө илүү их ойлгомжтой харагдаж байна. За тэгэхээр слайдерыг юунд ашиглаж болох вэ гэхээр ерөнхийдөө ямар нэгэн процессыг илэрхийлсэн зүйл тайлбарлах гэж байгаа тохиолдолд эсвэл ямар нэгэн үйл ажиллагааны дараалал эсвэл ихсгэх том объектыг ихсгэж багасгах гэх мэтд ашиглаж болно. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.